ሰላም ጤና ይስጥልን። በምላው ዓለም በመሆን ከኔ ጋር ለቆይታ ለማድረግ የወሰናችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ በሰላም በፍቅርና በጤና ደረሰን ለማለት እወዳለሁ። በዛሬው ዕለት ከሌሎቹ ጊዜያት ትንሽ ለየት ባለመልኩ አልፎ አልፎ ጥያቄዎችንም የማስተናገድ ሁኔታ ይኖረኛል። አሁን የመረጥኩት ርዕስ ስለ ሰንደቅ ዓላማ እና ስለ ብልጽግና አመራሮች ነው። ሁለቱም ርዕሶች በጣም ወቅታዊና እጅግ በጣም ወሳኝ በመሆናቸው በዚህ ዙሪያ የተወሰነ ግንዛቤ ብንይዝ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወደፊት ባለው የፖለቲካ ዳራና አውድ እጅግ አጨቃጫቂና አከራካሪ ሆነው ሊወጡ ከሚችሉ ጉዳዮች መካከል ከአበይት የሚመደበው የሰንደቅ ዓላማችን ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማ ስንል በመጀመሪያ ደረጃ በየትኛውም ጉዳይ ባንስማማ፣ በየትኛውም ጉዳይ አንድ አይነትነት ባይኖር፣ ነገር ግን ለመስማማትም ሆነ ላለመስማማት ከስሜት በመውጣት በምክንያትና በስሌት ብዙ ጊዜ እንደምናነሳው ስሜታችን የሚነዳን ከሆነ ጥላቻ የሚሰግርብን ከሆነ ነገሮችን በምክንያት ሳይሆን በጥላቻው እይታ ውስጥ ሆነን ካየናቸው ወደ መግባባት ልንደርስና የምንፈልገውን አይነት እድገት ልንጎናጸፍ የምንችልበት እድል በጣም የመከነ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰንደቅ ዓላማ ሲባል በመላው ዓለም ላይ ብዙ ሀገሮች ሰንደቅ ዓላማ አላቸው። ሰንደቅ ዓላማ የሌለው የማውቀው ሀገር የለም። እነዚህ ሰንደቅ ዓላማ ያላቸው ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ታሪካዊ ዳራ ቢታይ የኢትዮጵያ በብዙ መንገድ የተሻለ ነው። እስቲ የሰንደቅ ዓላማችንን አጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከት በጣም የማዝነው አፄ ዮሐንስ አሉ። አክሱም ጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ እዛ ሙዚየም ውስጥ የተቀመጠው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀዩ ንጹህ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ልሙጥ የሚሉት ጭንቅላታቸው በክፋት የታጀለ ሆነ ብለው ሰንደቅ ዓላማውን ለማቆሸሽና የሀገራቸውን ክብር ለማርከስ የተዘጋጁ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ሰንደቅ ዓላማው ልሙጥ አይደለም፣ ንጹህ ሰንደቅ ዓላማ ነው። በነገራችን ላይ ልሙጥ የሚሉትን ሰንደቅ ዓላማ የዓለምን ሰንደቅ ዓላማዎች ብታያቸው በርካታ ሰንደቅ ዓላማዎች ላይ ልሙጥ ነገር አለ። ለመሆኑ ሶስት አይነት ቀለም በየትኛው የአማርኛ አሰካክና አገባብ ነው ልሙጥ ሊሆን የሚችለው? ልሙጥ ወይም ወጥ ሰንደቅ ዓላማ ያላቸው ሀገሮች ሊኖሩ ቢችሉም የእኛ ሰንደቅ ዓላማ ግን አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ ነው። እስቲ መከራከሪያዎቹን እናንሳና በሰንደቅ ዓላማ ዙሪያ ያለውን ነገር እንመልከት። የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ ሌላውን የታሪክ ምዕራፍ ባላየ ብንዘለው እንኳ አድዋ ላይ ከመላው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ከመላው የኢትዮጵያ ሃይማኖት አንድ ላይ በመሆን ቅኝ ገዢዎችን ያንበረከከ ለዓለም ጥቁር ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለነፃነት ወዳድ ሕዝቦች በሙሉ ምልክት የሆነው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀዩ ነው። ይህ አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ቀለሙን የአፍሪካ ሀገራት ነፃነታቸውን ሲያገኙ የኢትዮጵያን ብቸኛ በቅኝ ግዛት ያልተያዘች አፍሪካዊት ሀገር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ወስደውታል። ጃማይካዎች አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማችንን ወስደውታል። በዓለም አቀፍ ደረጃ አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀዩ ሰንደቅ ዓላማ ፓን አፍሪካን ቀለማት በመባል ይታወቃል። አንዱ ሰንደቅ ዓላማው ላይ የሚነሳው መከራከሪያ በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ስር ግፍ ተፈጽመዋል የሚል ነው። በመላው ዓለም ላይ የባሪያ አሳዳሪ ስርዓተ ማህበር ነበር። በመላው ዓለም ላይ የፊውዳል ስርዓተ ማህበር ነበር። በመላው ዓለም ላይ የካፒታሊዝም ስርዓተ ማህበር በማቆጥቆጥ ወይም የዳበረ ደረጃ ላይ ይገኛል። በሁሉም ሀገሮች ውስጥ ባሪያ አሳዳሪ ስርዓተ ማህበር ባሪያ ይሸጣል፣ ይለውጣል። የፊውዳል ስርዓተ ማህበር ደግሞ ጭሰኞችን ያስገብራል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣን በሰንደቅ ዓላማ የተሰራ ምንም አይነት የግፍ ታሪክ አናገኝም። ሌላው ቀርቶ ብዙ ጊዜ መከራከሪያ ሆነው የሚነሱት የአኖሌ 1886 እና የጨለንቆ 1887 ጦርነቶችን ስንመለከት ምኒልክ የሸዋ ንጉሥ ስለነበሩ የኢትዮጵያ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማ የነበረው በአፄ ዮሐንስ እጅ ነበረ። በአፄ ምኒልክ በንጉሥ ምኒልክ እጅ አይደለም። ምክንያቱም ንጉሥ ምኒልክ በዛ ወቅት የሸዋ ብቻ ንጉሥ ነበሩ። ጎጃም የራሱ አስተዳደር አለው። ጎንደር የራሱ አስተዳደር አለው። ወሎ የራሱ አስተዳደር አለው። ስለዚህ ንጉሥ ምኒልክ ወደ እነዚህ ቦታዎች ላይ በዘመቱበት ጊዜ የሸዋ ንጉሥ ብቻ ስለነበሩ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩን ይዘው ዘመቱ የሚለው መከራከሪያ ውሃ የማይቋጥር ነው። አንዱን በትልቁ ማየት ያለብን እሱ ነው። ሁለተኛ ትንንሽ ሰዎችን ልናገዝፋቸው አያስፈልግም። ሚዲያ ላይ የወጣ ቃለ መጠይቅ ያደረገ ሰው ሁሉ እንደ ታሪክ አዋቂ አድርገን እንደ ታሪክ መርማሪና ተመራማሪ አድርገን እንደ ፖለቲካ ጠበብት አድርገን ስማቸውን ካነሳን ለማግነን ተባበርናቸው ማለት ነው። አንድ ትንሽ ልጅ ውቃቢ ቤት ነው፣ ቃልቻ ቤት ነው፣ ጠንቋይ ቤት ነው፣ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ማየው ብላ ጻፈች አሉ። የሆነ ትንሽ ልጅ ናት፣ አሳሰቧም ትንሽ ነው። እቺ ትንሽ ልጅ ይህንን አለች ብሎ ቦታ ለሷ መስጠት ችግሩ ነገሮችን መመዘን የምንችልበትን ነው የሚያሳየው። ይቺ ልጅ ያልተገነዘበችው ነገር ሙስሊሞች አረንጓዴ ቢጫና ቀዩን ሰንደቅ ዓላማ ከነፍስና ስጋቸው ጋር የተዋሃደ ሆኖ አንዋር መስጊድ ላይ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ አለ። ሙስሊሞች የእኛን ጓደኛ እንውሰደው ሚስባህ ከድር እንደ አንድ ምሳሌ የፍቅር ያሸንፋል ማህበር ሊቀመንበርን ብንወስድ የሙስሊም ነጩን እንዳለ ሙሉ ጀልባ አድርጎ በሱ ላይ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሰንደቅ ዓላማዋን ከነፍስና ስጋው ጋር ተሸምና ነው የምትሄደው። አንድ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ጋር ይደረጋል። ልጅቷ አታውቀውም እንጂ ሰርግ ላይ ይደረጋል። ሰርግ ቃልቻ አይደለም፣ ሀዘን ላይ ይደረጋል። ጀግኖች ሲሞቱ የሬሳ ሳጥናቸው ላይ ይደረጋል። ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ አብዲሳ አጋ ሞቷል። ገረሱ ዱኪ ተዋግቶላታል። አብቹ ተዋግቷል። ጃገማ ኬሎ ተዋግተዋል። ዛሬ የአብዲሳ አጋን ልጅ ዋሽንግተን ዲሲ ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ ቨርጂኒያና ሜሪላንድ ያላችሁ ሁልጊዜ በየትኛውን ፍጻሜ ላይ ስትመጣ የአብዲሳ አጋ ልጅ ኤልሳቤጥ አብዲሳ በአካል አግኝቻታለሁ። እኔንም ስታገኘኝ ለብሳ የመጣችው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሸማና ልብስ ነው። የጃጋማ ኬሎ ልጅ በተመሳሳይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ ሰንደቅ ዓላማቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። የነጌሌ ቦረናው ልጅ ሶማሊው ሙክታር ኡስማን አደም የሚመርጠው የመጀመሪያው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። ቶሎሳ ኢብሳ የሚመርጠው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። መስፍን ፈይሳ ሮቢ የሚይዘው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። እነዚህ ሰዎች ስማቸው መስፍን ፈይሳ ሮቢ፣ ቶሎሳ ኢብሳ፣ አበበ ቶሎሳ ፈይሳ፣ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ፣ እንደገና ኦባንግ ሜቶ የጋሞ አርባ ምንጭ አካባቢ ብትሄዱ እንዳለ ድብልቅልቅ ብሎ የሚለብሱት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። ስለዚህ አንዱ መከራከሪያ የሆነ የወጣው ይሄ ሰንደቅ ዓላማ የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ አይደለም። ለመሆኑ የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ የቱ ነው? አበበ ቢቂላ ኦሮሞ ነው። ጥላሁን ገሰሰ ኦሮሞ ነው። እነዚህ ኦሮሞዎች ሺህ ምንተ ሺህ ኦሮሞዎች ለአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ነው የሞቱት። ይሄ አሁን የያዛችሁትን የተለያየ የግብፅ ሰንደቅ ዓላማ አያውቁትም። አሁን እናንተ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እያነወራችሁ የግብፅን ሰንደቅ ዓላማ ይዛችሁ በግብፅ ሰንደቅ ዓላማ ደምቃችሁ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ነው መቼም አትሉንም። የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ ከያዝክ የሚወክለው ኦሮሞ ውስጥ ያለ የተወሰነ የፖለቲካ group እንጂ ቡድን እንጂ ኦሮሞ አይደለም። ኦሮሞማ ሞተላት ኮሪያ ላይ ኦሮሞ በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማ ኮሪያ ላይ ዘመተ፣ ኮንጎ ላይ ዘመተ። መንግስቱ ማርያም ወልዴ አያና ኦሮሞ ነው። ምክትል ፕሬዚዳንቱ ደበላ ዲንሳ በደርግ ስርዓት ውስጥ የነበሩት ኦሮሞ ናቸው። እነዚህ ሰዎች የሞቱት ለአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ደምሴ ቡልቶ ኦሮሞ ነው። በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማ ስር ነው መፈንቅለ መንግስት የሚሞክር ምን የሞተው ስለዚህ የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ አትበለኝ። የጽንፈኞች ሰንደቅ ዓላማ፣ የገዳዮች ሰንደቅ ዓላማ፣ የአራጆች ሰንደቅ ዓላማ፣ ከግብፅ የተሸለመ ሰንደቅ ዓላማ፣ የኦሮሞን ስነ ልቡና የማይወክል ባንዲራ ይዘህ የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ ነው አትበለኝ። ይሄ ቢጫና ቀይ የተለቀለቀ ህወሀት ይወጣበት የነበረው ባንዲራ የትግራይ ህዝብ ሰንደቅ ዓላማ አይደለም። የትግራይ መገለጫ አሉላ አባ ነጋ፣ አሉላ እንግዳ ያውለበለቡት ሰንደቅ ዓላማ፣ የተዋደቁላት ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩዋ ሰንደቅ ዓላማ ናት። ስለዚህ የህወሓት ባንዲራ፣ የትህነግ ባንዲራ፣ የወያኔ ባንዲራ የትግራይ ሰንደቅ ዓላማ ነው ወይ? በደንብ አድርገን እያሰመርንበት እንምጣ። ስለዚህ አሁን ሰንደቅ ዓላማ ነው ብላችሁ የምትከራከሩት ነገር እኔ እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? ዛሬ ላይ መተን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እናድርግ የሚል ጅልነት አይደለም። እንወያይበት። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩን ሰንደቅ ዓላማ አንተ የግብፅን ሰንደቅ ዓላማ እያስክ የማናውቃቸውን ጥቁርና ነጭ እያረግ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያ በታሪኳ ውስጥ የደመቀችበት በ1923 ዓ ም League of Nations በተመሰረተ በአራት ዓመቱ የገባችበት በ1945 ዓ ም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች አባል አገር ሆና ያውለበለበችው በ1963 ዓ ም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት Organization of African Unity በኋላ አፍሪካ ህብረት የተባለው ላይ ያውለበለበችው የመጀመሪያ ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያ በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ውስጥ ባንዱንክ ኢንዶኔዥያ በተደረገው ኮንፈረንስ ውስጥ ያውለበለበችው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ በኦሎምፒክ ለመጀመሪያ ጊዜ የደመቀችበት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ በዓለም አቀፍ ውድድሮች ኢትዮጵያ የደመቀችበት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ በእግር ኳስ በሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ስታሸንፍ ያውለበለበችው ሰንደቅ ዓላማ ዓለምና ታሪኳ ከአለፉት ሀያ ምናምን ዓመታት በስተቀር የሚያውቀው ሰንደቅ ዓላማ ይሄ ነው። እንግሊዝ ውስጥ ከፍተኛ ስቃይና ሰቆቃ ነበረ። የእንግሊዝ ሰንደቅ ዓላማ አልተቀየረም። አሜሪካ ውስጥ ጥቁሮች እንደ ሰው አይቆጠሩም ነበረ። የአሜሪካ ሰንደቅ ዓላማ በዚህ ምክንያት አልተቀየረም። የኦርቶዶክስ ነው ካልከኝ ከሃይማኖት ጋር ለማያያዝ ከፈለግ ይሄንን በደንብ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያቀዱ ሰዎች ያመጡት ነው እንጂ የቀስተ ደመና ምልክት የሚዘመርለት ቀስተ ደመና በሺዎች የሚቆጠሩ ቀለማት ያሉት ሆኖ የሰንደቅ ዓላማ የሚታዩት ቀለማት ሰባት ናቸው። የተዋህዶ ሰንደቅ ዓላማ የቀስተ ደመና የሆነው የምንለው ሰባት ቀለም ስለሆነ ከአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ጋር አይገናኝም። አንድ ሌላው መጽሐፌ ላይ በዝርዝር ስለ ሰንደቅ ዓላማ ያለው መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጽሐፌ ላይ ትርጉሙን እንውሰድ። አረንጓዴው ስራ፣ እድገትና ልምላሜን የያዘ ነው። ቢጫው ተስፋ፣ ፍትህንና እኩልነትን የያዘ ነው። ቀዩ የዘመናት መስዋዕትነትን የያዘ ነው። ከዚህ ውጭ ትርጉም የለውም። አብ በአረንጓዴ ወልድ በቢጫ ቀይ መንፈስ ቅዱስ ምን አይነት ከየት የመጣ ድሪቶና ቡትቶ እንደሆነ አላውቀው፣ አልተማርኩም፣ አላገኘሁትም። በዲቆናም ቀድሻለሁ። ቤተክርስቲያን ውስጥ አድግ ያለው ለዘመናት ለረጅም ጊዜያት አስተማሪ ሆኜ ጭምር ቤተክርስቲያን አገልግያለሁ። ያለው ከየት ያመጣችሁት ነገር ነው እና ሰንደቅ ዓላማው የጋራችን የማይሆንበት ምክንያት ምንም እሺ አመጣችሁና የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ምልክት ይዛል አላችሁ። አዲሱ ኢሉሚናቲው ይሄ መካከል ላይ ያለው ኮከብ ሲጀመር እንደፈለገ ቢጠላለፍ የኢትዮጵያውያን መገለጫ ኮከብ አይሆንም። አንድ ሁለተኛ የኢሉሚናቲ ኮከብ ነው። በዚህ ላይ የመጣ ነገር አለ። ሁለት ሶስተኛ የኮከቡ ትርጉም ራሱ ኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ አንድን ህዝብ ህዝቦች ብሎ የሚከፋፍል ብቸኛው ስለሆነ ብቸኛው የመከፋፈል አጀንዳን የሚያቀነቅን ስለሆነ ህዝቦች እያለ ሁሉንም ይወክላል አትበለኝ። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ህገ መንግስት ሲጸድቅ በኦነግና በትህነግ ወይም ወያኔ ፍላጎት የጸደቀ ስለሆነ የሁለት ፓርቲዎች ኢትዮጵያን የማፍረስ ጥምረት ሰንደቅ ዓላማና ለደም መፋሰስ ምክንያት የሆነ ሰይጣናዊ ምልክት እንጂ በምንም ተአምር የኢትዮጵያን ስነ ልቡና የኢትዮጵያን የልቡና ውቅር የኢትዮጵያን የዘመናት ታሪክ የማያንጸባርቅ ነው። ኮሙኒስቶች ናቸው ወይስ ምኖች ናቸው ኮከብ የሚጠቀሙት? እንዴት ሆኖ ነው ኮከብ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንትም የሆነው? ሁላችንም አውለብልበነዋል። የሥነ ምግባርና ስነ ዜጋ መምህር ስለነበርኩ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ያለውን ትርጉም ተማሪዎችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተምሬያቸዋለሁ ለ14 ዓመታት። ትርጉሙ ይሄ ነው ብዬ ግን እዛ ላይ የወጣው ትርጉም ትክክለኛ ትርጉም አይደለም። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝብ ህዝቦች አልልም የኢትዮጵያ ብሔሮች አንድ መሆናቸውን ለማሳየት አረንጓዴ ቢጫና ቀዩን መስዋዕትነት ከፍለዋል። ያውም እኮ በደም ነው ያተሙት። ደማቸውን በአራቱም አቅጣጫ አፍሰው። ልብ አድርጉ፣ ጣሊያን ላይ ብቻ አይደለም ይሄ ሰንደቅ ዓላማ፣ ጉንዲትና ጉራ ላይ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ ነበር። አፋሮች በቬርነር ሙንዚንገር የሚመራውን የግብፅ ጦር በ1875 ያደባዩበት እንኳን እኛ ቀርቶ ግመሎቻችን ጭምርችን ሰንደቅ ዓላማ ያውቃሉ ያሉት ኮኮቡን ኮከቡን አይደለም። ይሄ ሰንደቅ ዓላማ የአፋር ነው፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ። ሱልጣን አልሚራ ምንድን ያሉት? እንኳን እኛ ግመሎቻችን ጭምር ያውቃል ያሉት ባንዲራ ባለኮከቡን አይደለም። ስለዚህ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ የአፋር ባንዲራ ነው፣ የአፋር ባንዲራ ነው። ጥያቄ አያስነሳም። ሂድ ደቡብ ላይ ለየትኛውም ነገር ሲነሱ መነሻቸው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። አርባ ምንጭ የተለያየ ቦታ አይተናል ድምቅ ሲሉበት በየትኛውም ከተማ በፖሊስ ካላስገደድከው በስተቀር ሰው ውስጥ ያለው ልብ ውስጥ ያለው ንጹሁ ልሙጡ አይደለም። ንጹሁ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ስለዚህ ቁጭ ብለን በምክንያት የምታነሷቸው ምክንያቶች ብንወያይባቸው አንድም ውሃ አይቋጥሩም። የወያኔ ሰንደቅ ዓላማ፣ የወያኔ ህገ መንግስት ሰንደቅ ዓላማ፣ ወያኔና ኦነግ የበላይ የሆነው ወያኔ ስለሆነ በወያኔ ፍላጎት የተጫነ ምልክት አርማ መካከሉ ላይ ይቀመጣል ብለው አስበው ከመጀመሪያው ደም ለማፋሰስ የተነሱበትና ይሄው አይተነዋል። እስከ ዛሬ ድረስ ደም እያፋሰሰ ነው። በነገራችን ላይ አምልኮ ደም ያስፈስሳል። ውቃቢ ቤት ቀይ ጥለት፣ ጠንቋይ ቤት ቀይ ጥለት ካልሆነ በስተቀር አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ ሰንደቅ ዓላማ እንዴ! በነገራችን ላይ በጣም የሚገርመኝ ነገር እድሜያቸው አርባ አራት ያልሞላ ልጆች ትንሽዬ ልጆች ተነስተው ለጥላቻ የተነገራቸውን ይዘው ይህን ሰንደቅ ዓላማ ውቃቢ ቤት ነው ያየሁት ካሉ እንግዲህ አንደኛው ውቃቢ ቤት ይሄዳሉ፣ ሁለትም ያሳደጋቸው ውቃቢ ነው፣ ሶስተኛ የውቃቢ መነሻ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በሚያውቀው እሱ ራሱ ባንዲራውን ቢያረግ ሰው ይሄ የኢትዮጵያን መገለጫ አይሆንም። ሰርግ ላይ ትልቁ ፍጻሜ ኢትዮጵያን የተጋቡበት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ሲሞቱ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያንን እንዳሉት ስንሞትም የአስከሬን ሳጥን ላይ የሆነው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ስለዚህ በሰርጋችንም በልደታችንም በታላላቅ ፍጻሜያችንም የምናውለበልበው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ ነው። እንግዲህ ውቃቢ ቤት ያየ ሰው ውቃቢ ቤት ያደገ ነው፣ ልናግዘው አንችልም። ስለዚህ የአንቺ ውቃቢ ቤት ይሄን ሰንደቅ ዓላማ ማውለብለብ ትንሿን ልጅ ማለት አይደለም፣ እሷ ሰጥተዋት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያስቸገሩን ቱቦዎቹ ናቸው። ዋናዎቹ master mind ኦቹ ከኋላ ይቀመጡና ከፊት ለፊት ቱቦዎችን ያመጣሉ፣ መነጋገሪያ ያደርጋሉ። ብዙ ጊዜ መነጋገሪያ የሚሆኑት ልጆች አይታችኋቸው ከሆነ በፍጹም ከሙያቸው ጋር የሚገናኝ ነገር የሌለ ሙያቸው ሌላ ነው፣ የትምህርት መስካቸው ሌላ ነው፣ አጠቃላይ ኑባሪያቸው ሌላ ነው። ግን እነዚህን ሰዎች ይሰጧቸውና የኛ ሰው ደግሞ ምስኪን ነው። ማን ምን አለ? ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶለሳ ቢሆኑ የተናገሩት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ቢሆኑ ፕሮፌሰር ሽፈራው በቀለ ቢሆኑ፣ በነገራችን ላይ emeritus ናቸው እነዚህ ፕሮፌሰሮች፣ በጣም ታዋቂና ታላላቅ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ውቃቢ ቤት አይተናል ቢሉ ለምን ሊያደርጉ ሄዱ የሚለውን ትተን አጀንዳ ቢሆን ይገባኛል። እንደው ትንንሽ ልጆችም እየተነሱ ቡና የሚጠጡ ልጆችም እየተነሱ በተናገሩ ቁጥር አጀንዳ አድርጋችሁ ፌስቡክ ላይ ይዛችሁ መታችሁ እውቅና የምትሰጡበት ምክንያት እኔ ፈጽሞ አይገባኝም። ወይ እኔ ደንዝዣለሁ ወይ አጀንዳውን ተሸካሚዎች ደንዝዛችኋል። ብዙ ሰው አስተያየት ይዞልኝ ስለመጣን እንጂ ምን ብዬ ነው እኔ ስንትና ስንት የሚነበብ መጽሐፍ እያለ ስንትና ስንት ወደ ፍቅር የሚወስደን ጦማር እያለ የተደጎሱ የሚገላበጡ መዛግብት እያሉ ስትፈልግ ቡና ላይ እኮ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ፣ ሲኒ ላይ ሰዎች ያደርጉታል። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለመግለጽ እኮ ነው። ኩባያ ላይ ያደርጉታል፣ ብርጭቆ ላይ ያደርጉታል። አንድ ገንዘብ ያለባችሁ ነገር የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ሰንደቅ ዓላማ የሚባል ነበር እንግዲህ መደቡ አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀዩ በዘመናት ውስጥ ቋሚ ነው። ማን መጣ? ሰለሞናውያኑ ሲመጡ ላዩ ላይ አንበሳና መስቀል አረጉበት ትክክል ነው። አንበሳው የሚወክለው ይሁዳን ነው። መስቀሉ የሚወክለው ኦርቶዶክስን ነው። እሱ ከላዩ ላይ ደርግ ስለማያስፈልግ አነሳው። ምክንያቱም አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ ቋሚ ኢትዮጵያን የሚወክለው ነው። ላዩ ላይ የሚያርፈው አርማ ግን ትክክል ስላልሆነ አርማውን ደርግ አነሳው። ደርግ መጣና ታስታውሳላችሁ እኔ በደርግ ጊዜ አስተማሪ ነበርኩ። ቢሮዎችና የመሳሰሉት አካባቢ የኢህድሪ አርማ ላዩ ላይ ተለጥፎ ነበር። ያ አርማ ተነሳ። ወያኔና ኦነግ ያው ተላላኪው ነው። ወያኔው መጣና master mind ኡ እሱ ደግሞ ሰማያዊና ኮከብ አመጣና ላዩ ላይ ለጠፈ። እዛ ያለው ትርጉም እኮ በቂ ነበር፣ ኢትዮጵያን ያስተሳስር ነበር። የለጠፈው ይነሳ ነው እያልኩ ያለሁት። ሞአንበሳ የለጠፈው ተነሳ። አንበሳውና መስቀሉ መጣ። ደርግ የለጠፈው ተነሳ። ወያኔም የለጠፈው ይነሳና ልጥፍ ተነስቶ ንጹሁ ይቅር ላዩ ላይ ያረፉ የኢትዮጵያን ህዝብ አጠቃላይ የማይወክሉ ነገሮች በየዘመናት ውስጥ ተነስተዋል፣ ሲነሱም ቆይተዋል። መደብ ግን ቋሚ ነው። በየትኛውም ዓለም ላይ ማየት ትችላላችሁ። የአሜሪካ ሰንደቅ ዓላማ መጀመሪያ 13ቱ ግዛቶች ሲመሰርቱት 13 ኮከብ ነበረ። 33 ግዛቶች ሲሆኑ ሰላሳ ሶስት ኮከብ ሆነ። ሀምሳ ግዛቶች ሲመጡ ሴኔቶች የሚወከሉባቸው እያንዳንዱ ግዛት የሚወክል ሀምሳ ኮከብ ላዩ ላይ ያረፈበት። ስለዚህ ግዛቱ በተቀያየረ ቁጥር አስራ ሶስቱ መደብ እንዳለ ሆኖ አስራ ሶስቱ ከመጀመሪያው እስከ ዛሬ አልተቀየረም። የመጀመሪያዎቹን መስራቾች የያዘው። ስለዚህ መደብ አይቀየርም። በመደብ ላይ የሚያርፍ አርማ ግን ይቀያየራል። ስለዚህ በምክንያት ስንነጋገር የፖለቲካ ፍልስፍና ነው መጥቶ የተለጠፈበት። ንጹሁ ላይ ልሙጡ አይደለም። ስለ ልሙጥ ትርጉም ስለማይገባህ ነው። ልሙጥ ማለት ቀይ ማለት ነው። ልሙጥ ማለት ቢጫ ማለት ነው። ልሙጥ ማለት አረንጓዴ ነው። ይሄ ግን tricolor ነው። ሶስት color ነው ያለው። አባ ልሙጥ ማለት ካልገባ ወጥ ማለት ነው። ይሄ ወጥ ሳይሆን ሶስት አይነት ቀለማት የያዙት ሶስቱ ቀለማት ትርጉሙ ያሉት ነው። እዚህ ላይ በጣም መቆየት አልፈልግም። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀዩ ሃይማኖትን አይወክልም። የተለየ የፖለቲካ አመለካከትን አይወክልም። ላዩ ላይ የሚያርፉት አርማዎች ግን ይወክሉ ነበር። እነዚህ አርማዎች ተነስተዋል። አሁንም መጥቶ ላዩ ላይ የተለጠፈው ጉድፍ፣ ላዩ ላይ መጥቶ የተለጠፈው አምባሻ፣ ላዩ ላይ መጥቶ የተለጠፈው የሰይጣን ምልክት ኢሉሚናቲ ኢትዮጵያውያንን ስለማይወክል እንወያይበትና በሂደት እናንሳው። እስክናነሳ ድረስ ግን አንተ የግብፅን ባንዲራ እያውለበለብክ ፖሊስና የተለያዩ ኃይሎችን የላክ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሚይዙትን ሰዎች አታዋክባቸው። በየትኛውም ቦታ አንተ የግብፅን ባንዲራ ስታውለበልብ የተለያዩ አደባባዮችን ስታሸበርቅ በግብፅ ባንዲራ የኢትዮጵያን ስነ ልቡና በማይወክል ኢትዮጵያን ተወያይተው ኦሮሞ ተወያይቶ ትግራይ ተወያይቶ ያላወጣውን የተለያዩ ጨርቆች ስታውለበልብ ትክክለኛውን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የሚይዙ ሰዎችን ግን አትከልክላቸው። እያውለበልበው ይቆዩና ከዛ በኋላ ውይይት ተደርጎ በውይይት ተግባብተን ምናልባት ሁላችንንም የሚያስማማ በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ላይ ሌላ አርማ ደም የማያፋስስ ነገር ልናደርግበት እንችላለን። ስምምነቱ ካለ አይ አያስፈልገንም፣ ትርጉሙ በቂ ነው የሚለው ሀሳብ ደግሞ ገዢ ከሆነ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይሆናል። ይሄ ግን በህዝብ ስምምነት እንጂ በፓርቲ አባላት ፍላጎት የሚጫን መሆን የለበትም። ኢትዮጵያውያን እየተጫነብን ነው፣ ቀንበር የኖር ነው። ስለዚህ የሴጣን ምልክት ግን አትጫኑብን። ይህን የሴጣን ምልክት ላያረግ ነው ሊያዝ ነው ይቅርታ ጠይቀን ከዚህ በኋላ ንጹህን እናደርጋለን እንጂ እኔም ይዤዋለሁ። ኮከብ ያለበትን ሰንደቅ ዓላማ ይዤዋለሁ፣ ይዤው አውቃለሁ። ለሁለት ዓመታት አውለብልቤዋለሁ፣ አስረድቼዋለሁ። ይሄ ሁላችንም አድርገነዋል። ስላደረግነው ግን ቋሚ ነው ማለት አይደለምና ይስተካከል ነው አንደኛው። ሁለተኛው ልነሳበት የምፈልገው መሰረታዊ ጉዳይ የብልጽግና አመራሮችን በተመለከተ እኔ የአመራሩ ሚናና የአክቲቪስቱ ሚና አልለይልህ እያለኝ ነው። አመራሩ የብልጽግና አመራር ከኢህአዲግ ተለየሁ ብሎ የመጣው አንድ የሆነ የፓርቲ መርህ ይዘን ምንም እንኳን የኦሮሚያ ብልጽግና፣ የአማራ ብልጽግና፣ የትግራይ ብልጽግና ብንልም መነሻችንና ማዕቀፋችን ግን አንድ የመደመር ፍልስፍና ሆኖ ይህንን ይዘን ኢትዮጵያ እናሻግራለን የሚል ነገር ነገራችሁ። ኢህአዴግ የሚባለውን ነገር ጥለን አዲስ ብልጽግና መስርተናል አላችሁ ነው። የፌስቡክ ገጻችሁን ስንመለከት ግን ከአክቲቪስቶችን በወረደና በባሰ ሁኔታ እያንዳንዳችሁ በየራሳችሁ ጎጥ ከረጢት ውስጥ ገብታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ልትወያዩበት የምትችሉትን ገመና እከሌ ጀግና ነው እንዲባል ጀግና ጀግና ለመጫወት ጎራ ለይታችሁ ስትናቆሩና መነሳት የሚገባውን ነገር እንኳን መቼ መነሳት አለበት የሚለውን ሳትመዝኑ ትሄዳላችሁ። እኔ በነገራችን ላይ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ባጠፋችሁ ጥፋት እንደ ሌላው ሰው ተጃምዬ ለዘመናት የሰራችሁትን መልካም ነገር ላፈርስ አልፈልግም። አሁን ግን እየተጫወታችሁ ያላችሁት ነገር አንዳንዶቻችሁ እውነቱን ለመናገር ጎጥ ጎጥ ሆኗል። ለምሳሌ የወልቃይት የራያና የጠለምት ጉዳይን በተመለከተ ወልቃይት ራያና ጠለምትን አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጥያቄዎች አንስታችሁ ሂዱ ብዬ ነበር። አርፈን ነበረ ሰሞኑን በቀጥታ አርፈን ነበር። አሁን ኦሮሞ ሆኖ ነጢ ብሎ እዚህ ጋር የመጣው ልጅ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ፣ ግዳይ ሀጎስ ነው። እርፍ ብለን ነበር። እነዚህ መዥገሮች ደግሞ ኔትወርክ ተለቀቀ ትግራይ ክልል። ይሄው ዲጂታል ወያኔ፣ analog ወያኔ እኔ የምለው ስመ ዲጂታል ወያኔ ይኸው በኦሮሞና በአማራ ስም መጣ። እስከ ዛሬ ገጼ እፎይ ብሎ ነበር። ከተገዛ ጊዜ ጀምሮ ከተዘጋ ጊዜ ጀምሮ አንዱ ስድስት እና ሰባት ነገር ይለጥፋል። አንዱ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ሰራዊታችንን ያረዱት ማይካድራ ላይ ያረዱት ሁመራ ላይ እንዳለ ሰውም በጅምላ የጨፈጨፉት ሰዎች እነዚህ ገዳዮች ይሄው አሁንም በእኔ ገጽ ላይ መጥተው እያቀረሹ ነው። አደራችሁን የምለምናችሁ ነገር መልስ አትስጧቸው። እኔ በቀላሉ እዚሁ ጋር ብሎክ ማድረግ ስለምችል ሲያቀረሹ እናንተ መልስ መልስ ከሰጣችሁ ያስቸግረኛል ብሎክ ለማድረግ እሱም ብሎክ አደርጋለሁ ብዬ ንጹሐንም ብሎክ ላደርጋችሁ እችላለሁ። ስለዚህ ከስር ገብታችሁ መልስ አትስጧቸው፣ አትዩዋቸው። መገርሳን ሆኖ የሚመጣው ግደይ ራሱ ነው። አለበልን ሆኖ የሚመጣው ግዳይ ሀጎስ ራሱ ነው። በሁለት መለያ የሚጫወተው የሚያናክሱን እነሱ ናቸው። በሚገባ አውቀናቸዋል። እኔ አካፋን አካፋ፣ ዶማን ዶማ፣ ጭልፋን ጭልፋ ነው ምለው። ስለዚህ በቀጥታ አሁንም እኔ ገጽ ላይ መተ ነጢ ምናምን አትበለኝ። ነጢ ጉተማ ምናምን አደለህም፣ ናኦል ምናምን አይደለህም። አለበል ምናምን አይደለም፣ የፈረንጅ ስም ያለህ አይደለም፣ ቀጥታ ወያኔ ነህ። ስለዚህ አናሎግ ወያኔዎች ተፈቱ። ሰሞኑን አይታችሁ እንደሆነ ደህና እፎይ ብለን ነበር። ከነዚህ ነቀርሳዎች፣ ከነዚህ እባጮች፣ ከነዚህ ካንሰሮች፣ ከነዚህ አመንምን በሽታዎች ተላቀን ነበር። በአንድ እዝ ነው የሚጠረንፉት። በአንድ እዝ ተጠርንፈው ነው መከላከያውን ያረዱት። በአንድ እዝ ተነጋግረው ነው ማይካድራ ወገኖቻችንን ያረዱት። ስለዚህ አሁን አሁን ያለው ህገ መንግስት ባለፈው ስለተናገርኩት በቀጥታ ካለፈው ላይ ይውሰዱልኝ። የወልቃይትና የራያን የጠለምትን ጉዳይ ካለፈው ላይ ይውሰዱልኝ። መፍትሄ መፈለግ ካለ በአማራ ማንነታቸው የተገደሉ፣ በአማራ ማንነታቸው ደማቸው የፈሰሰ፣ በአማራ ማንነታቸው የተሰደዱ ሰዎች ቦታው ላይ ተመልሰው ይመጣሉ። ከመጡ በኋላ የትግራይ ተወላጆች እዛ ቦታ ላይ አሉ። እነዚህን የሁለቱንም ፍላጎት ባማከለ መልኩ በሰላማዊ መንገድ እንዴት አድርገን እንፍታው የሚለውን መንገድ ከመፈለግ ከሽማግሌዎች ጋር ከመመካከር ሞያሌ ያለ ነጌሌ ቦርና ያለ የተለያየ ተሞክሮ ከመውሰድ አማራ ክልል ውስጥ ለአርጎባዎች ለኦሮሞ ዞን ያሉ ፍላጎቶችንና አማራጮችን እንደማየት ሰው ራሱን የሚጠብቅበትን ነገር እንደማስተካከል ቸኩላችሁ ወደ ፌስቡክ ገጽ እየመጣችሁ ዘራፍ ጀግና ጀግና ልጫወት የምትሉ ሰዎች እናንተ ግንባር አልሄዳችሁም። ሁላችንም ያለን ምላስ ነው። እየሞተችን ሀገር ያቆማት መከላከያው፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አሁን ባለው ቦታ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ነው። የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የተወጣውን የጀግነት ገድል እንኳን ለመደበቅ የምትሞክሩ ሰዎች አላችሁ። ለምን? ምንድን ነው የሚያጎድላችሁ? እዛ ቦታ ላይ ባዋቀራችሁት የክልል አወቃቀር የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሲባል የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተብሎ አይጠራ ትላለ። እንደገና መልሰ ደግሞ ህገ መንግስቱን ጠቅሳለ። ልክ ማን ነው ይሄ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ የተባለ ሰው እንዲሁ ላንሳው November ውስጥ የጻፋቸውን ሁለት ነገሮች November ላይ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ምን ብሎ ጻፈ? ነፍጠኛው ትግራይ ክልል ላይ የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት አወጀ ብሎ ጻፈ። ገብታችሁን ማየት ትችላላችሁ። ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ አትሂዱ፣ ዝም ብላችሁ አይታችሁት ብቻ አውጡ። ነፍጠኛው የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት አወጀ። የኢትዮጵያ ህዝብ አትሳተፍ አለና ጻፈ። ማን? ነፍጠኛው። ማን ላይ አወጀ? ትግራይ ላይ አለ። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ በዛ በኖቬምበር ውስጥ አሁን ባለፍናት በ November ውስጥ ወር ውስጥ መልሶ ደግሞ ምን አለ? እንደ 2018ቱ ትግል ሁሉ የኦሮሞ ጀነራሎች አንበረከኩ ብሎ ጻፈ። ተመልከቱ፣ ነፍጠኛ ያላቸውን መልሶ ደግሞ የኦሮሞ ጀነራሎች አላቸው። ድል ሲመጣ የኦሮሞ ጀነራል መጀመሪያ ላይ አለቆቹ ጌቶቹ ፍርፋሪ የሚጥሉለት አሸነፉ ብሎ ሲያስብ ያሸንፉ ይሆናል ብሎ ሲያስብ ነፍጠኛ። እንዴት አይነት እነዚህ ናቸው እኮ ልሂቃን ተብለው የሚጠሩት። እኔ ልሂቅ ማለት ልቆ የወጣ የተሻለ የሚያረጋጋ አማካይ ስነ ልቡና የያዘ ኢትዮጵያውያንን የሚያዋድድና የሚያፋቅር ሁሉም በአንድነት ስሜት ይኖር። ለምሳሌ አሁን ትግራይ ላይ አሁን ይሄ ወልቃይት ራያና ጠለምት ድሮ የአማራ የነበሩ ለዘመናት በጉልበት የተወሰዱ ቦታዎች ላይ መታችሁ በነበረው ሁኔታ በህገ መንግስቱ መሰረት ይተዳደር አላችሁ። መልካም የገደለው የትግራይ ሚሊሻ መቶ percent አንድ ምናምን ከማካከላቸው የለም። መቶ percent የገደለው የትግራይ ልዩ ኃይል መቶ percent ያስገደለው ቦታው ላይ ያለ በትግራይ የተደራጀ አመራር መቶ percent አብሮ ገሎ የሄደው የትግራይ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ የትግራይ ሰው ትግሬ መቶ percent ይሄንን መልሶ ወልቃይትን ጠለምትንና ራያን ያስተዳድር ማለት መልሰ ግደለው ማለት ነው። ለምን ብትለኝ የትግራይ ብልጽግና ተብሎ የተቋቋመው ከትህነግ ራያ ወልቃይትና ጠለምት ላይ ያለው አቋም አንድ ነው። ፈንቅል ተብለው ከተቋቋሙት ውስጥ የተወሰኑ በተወሰነ ደረጃ ሚዛናዊ ለመሆን እየሞከሩ ነው። እነሱን አደንቃለሁ። ፈንቅልም የያዘው አቋም አንድ ነው። አረና ትግራይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እዚህ ቦታ ላይ አማራ ማንነት የለም የሚል አቋም ይዟል። እነዚህ ሶስቱም ወልቃይት ጠለምትና ራያን በተመለከተ ያላቸው አቋም ከትህነግ ጋር ከወያኔ ጋር ያውና አንድ ነው። ስለዚህ ነገ መልሰው እነዚህን ሰዎች ይረዷቸው፣ የጅምላ ጭፍጨፋ መቃብር ይኑር ማለት በምንም አመክንዮ፣ በምንም ሂሳብ፣ በምንም ስሌት አልቀበለውም። ራያን ወልቃይትና ጠለምትን በተመለከተ አረና የያዘው አቋም ከፈንቅል አብዛኛው የያዘው አቋም የብልጽግና የትግራይ ፓርቲ የያዘው አቋም አንድ አይነት ነው። ከትነጋራ ጋር ምንም አይነት ልዩነት የለውም። የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው። ይህን በሚገባ በገጻቸው ላይ አሳይተውናል። ሌላ ቀርቶ ጀግንነቱን ጭምር ሊደብቁ ሲሞክሩ ከፌስቡክ ገጾቻቸው ላይ አንብበናል። የአማራ ልዩ ኃይልን የአማራ ሚሊሻን ጀግንነት ለመደበቅና ላለመናገር ሲተናነቃቸው የተጨፈጨፉ ሰዎችን ከተናገሩበት ቶን በላይ የትግራይ ሰው መሬቱ እቃው ተሰረቀ፣ ኩባያ ተሰረቀበት፣ ጆግ ተሰረቀበት ማንቆርቆሪያ ተሰረቀ ለማለት የሄዱበት ርቀት ድምፁ የበለጠ ነው። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ሚዛናዊ ሆነ ተረጋግተህ ደማቸው የፈሰሱ ሰዎች ያሉበትን ስሜት ተረድተህ ሌሎች ቦታዎች ላይ ያሉ ችግሮች እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ እንዴት አድርገው በፌዴራሉ የ command post ተቋቁሞ የፌዴራል እና የመሳሰሉት ነገሮች ቦታው ላይ ሆነው ሽማግሌዎችን በማማከር የትግርኛ ትምህርት ቤት አንድ ተከፍቶ የአማርኛ ትምህርት ቤት ተከፍቶ ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ሰው በፈለገበት ቋንቋ ይማር ወደሚል አስተዳደሩ በምን አይነት መንገድ ይዋቀር የሚል በቀጣይ እነዚህ ሁለት ህዝቦች የትግራይ ህዝብ ይቅርታ፣ እነዚህ ሁለት ብሔረሰቦች ግን አንድስ የትግራይና የአማራ ወንድማማቾች እንዴት አድርገው መኖር አለባቸው? ቆይ ነጢ የሚባለውን አስወግደዋለሁ። እየመላለሰ እየመጣ ነው። ያው ግደይ ነው እንደነገርኳችሁ፣ ነጢ አይደለም ግደይ ነው። ግደይ ነው እየደጋገመ እየረበሸኝ ያለው ያው እየታወቀ ነው። ወገኖቼን ስላደርክ ወገኖች መከላከያ ሰራዊቱን ስለባረክ 27 ዓመት ግብረ ሰዶማዊነትን ኢትዮጵያ ስላስፋፋ ጥፍር ስለነቀልክ ወንድ አፍ ላይ ስለሸና እስር ቤት ውስጥ ማአት ሰዎችን ስላቃጠልክ ጓደኞቼን ጥፍራቸውን በሚያሳዝ ሁኔታ ስለነቀልክ ጥፍር አይን ያፈረጥክ የነከፍ ያለውን እግር የቆረጥክ አርቲስት ኤቢሳ አዱኛን ከነ ህይወቱ ከመኪና ኋላ ጎትተህ የገደልክ ዶሎ እናትን ልጇ አስከሬን ላይ ያዘፈንክ ኢሬቻ ውስጥ በእቅድ አንድ ላይ የፈጀህን ሞያሌ ቦረና ኮንትራባንድ አላሳልፍም ስላለ በጠራራ ፀሐይ ሰባት ሰዓት ላይ የኦነግ ሰራዊት ገባ ተብሎ ወሬ ሰምቼ ነው ብለህ የገደልከኝ፣ 27 ዓመት እስር ቤቱን በኦሮሞ የሞላ 86 ሰው ባህር ዳር በአንድ ቀን የፈሰው የኦሮሞ ደም የኔ ነው ብሎ ስለሞተ የገደልክ፣ አሁን እዚህ ጋር መጥተህ ፌስቡኬ ላይ ብታቀረሽ የሚገርመኝ አይምሰልህ። ባቀረሸህ ቁጥር በሚገባ ማንነትን ስለምነግርህ በስነ ልቡና ከፍታ የትናየት አሸንፋለሁ። እኔ ጋና ደስ ይለኛል። ና ተሳደብ። ስትሳደብ የ27 ዓመት የወያኔ ሌጋሲዎችን ነግርሃለሁ። አንድ ይሄውላችሁ ኦር ዩ ላይፍ ይላል ብሎክ ነጢ ጉተማ እና ግዳይ ሀጎስ ነው ትክክለኛው። በነጢ አሁን ገደልኩት። ከዚህ በኋላ አምስት ሳንቲም መጽሐፍ አይችልም። በቃ እንዴት ደስ እንደሚለኝ አንድ ወያኔ ቷ አድርጌ ጭንቅላቱን ጃርት የበላው ዱባ ያስመሰልኩት ነው የሚመስለኝ። እንዴት እንደሚቀፉኝ፣ እንዴት እንደምጠላቸው፣ እንዴት ቋቅ ብዬ እና ነፍጠኛ ያላችሁት ሰው መዋጋት አይችልም መፎከር ነው ያላችሁት አማራ ፋኖ ልዩ ኃይል ወደድክም ጠላህ መዋጋት እንዴት እንደሚችል ጦርነት ባህላዊ ስፖርታችን ነው ብሎ ፎክሮ አይደለም። በቀጥታ ገብቶ በጀግንነት እንደ አራስ ነብር እየተወራጨ እንደ አቦ ሸማኔ እየተወረወረ እንደ ግስላና እንደ አንበሳ እያገሳ ወደፊት ሄዶ ነፍጠኛ ብለህ ስትሰድበው የነበረው አማራ እንዴት አድርጎ ማሸናት እንደሚችል ሀያ ደቂቃ መዓት መሳሪያ ይዘህ ተሸክመህ ታንክን፣ ጀትን ጀት አስነሳለሁ ብላችሁ የነበር የለም። ሮኬት ተኩሳለሁ ብለህ እንኳን የበቆሎ ማሳ ውስጥ የምትጥል የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ግን ለዚህ ከተኮሰ እዚህ ጋር ነው የሚመታው። ለዚህ ከተኮሰ እዚህ ጋር ነው የሚመታው። አማራ ነው ብለኛል አይደል? በአምር ምን አስጠላኝ። ዛሬ አይደለም ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ አይደለም አማራ ነኝ ያልኩት። ፌስቡክ ላይ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው። በፌስቡክ አማራ ነኝ ብያለሁ። profile ላይ ግን ያበሳጩን ስለነበር አንዴ አማራ፣ አንዴ ኦሮሞ፣ አንዴ ትግራይ፣ አንዴ ሲዳማ እያልን ስንጫወትባቸው ነበር። መታወቂያ ደግነቱ እስካን አድርጌ ቁጭ አድርጌዋለሁ። ኦሮሞ የሚለውን መታወቂያ ቁጭ አድርጌዋለሁ። ፌስቡክ ላይ ደግሞ ገብቶ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ወደድክም ጠላህም ስለ አማራ ልዩ ኃይል እና ፋኖ ጀግነት ብቻ አይደለም። እናንተ አርዳችሁ ሄዳችሁ ንጹሐንን ጥይት እየተኮስክበት ግን ማርኮ ቁጭ አርግ ብሎ አሸንቶ ከዛ በኋላ ምግብ የሚያበላ ቁስለኛን በክብር የሚይዝ አስከሬ ሜዳ ላይ አድርጎ በጅብ የሚያስበላ ስነ ልቡና የሌለው ስለሆነ አሁንም ደግሜ ደጋግሜ አማራን አከብራለሁ። በነገራችን ላይ ለወያኔዎች ትልቁ ነገር ልንገራችሁ፣ ወደ አማራ ታዳላለህ፣ ነፍጠኛ ነህ፣ አማራ ነህ ካሉ ደጋግመህ ወደዛ ነገር ሂድ። ምክንያቱም ነርቫቸውን በደንብ ነክታቸዋል። እያፈረስክባቸው ነው ማለት ነው ትርክታቸውን። እነሱ በሚሉት መንገድ ሂድ። አማራ ነህ ካልከኝ ባምር ምን ይከፋኛል? አማራ በታሪክ ውስጥ ጀግንነቱን አውቃለሁ እንደ ህዝብ፣ እንደ ኢትዮጵያ፣ እንደ ማንኛውም ህዝብ። ግን በተለየ መልኩ ደግሞ አማራ የማረከውን ሲያርድ አላየሁም፣ ሲያቃጥል ንጹሐንን አላየሁም። ስለዚህ አማራ ነህ ካልከኝ ደስታውን አልችለውም። እንኳን አሜሪካዊ ነህ አላልከኝ፣ እንኳን ጋናዊ ነህ አላልከኝ፣ እንኳን ናይጄሪያዊ ነው አላልከኝ እንጂ ሲዳማ ነ ብትለኝ ኢትዮጵያ አይደል በደስታ እንግዲህ አውጣት፣ ውሰዳት። ደሱ ኦዳን የምትታወቀው አምስት መቶ ምናምን እኮ ዘመዶች አሉኝ በህይወት አማራ ክልል ይኸው ሄጃለሁ። ግን በአጋጣሚ ሆነው ዘመዶችን የሚያሳየኝ አላገኘውም። አሁን ግን በጋዜጣ ላይ አስፈልጋለሁ። ለማንኛውም ታዬ ቦጋለ ገመች ገመቹ ለታ፣ ኢልመደስ ኦዳ፣ ኢጆሌ ቦረና፣ ቦረና ወጉጂ ልምና ጥርት ያልኩ ንጹህ ኦሮሞ፣ ንጹህ ኢትዮጵያዊ አብዲስ አጋ የአብዲስ አጋ ልጅ አማራ ናት በላታ የጃጋማ ኬሎ ልጅን የትም ወርቅን አያችሁ፣ ስሟ ራሷ የትም ወርቅ ጃገማ ኬሎ፣ ኤልሳቤጥ አብዲሳ አጋ፣ አበበ ቶላ ፈይሳ፣ ቶለሳ ኢብሳ፣ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ይሉትና አያችሁ፣ ፍቅሬ ይሉትና ቶለሳ ጅግሳ፣ ኦባንግ ሜቶ ሰው ነኝ ሲል አንዳንዶቻችሁ አንዱ አሁን ዛሬ ቀልዶበት ጽፏል። እንዴት ሰው ነኝ ሰውነቱን ገና እየፈለገ ነው ወይ ብሎ የሚገርማችሁ ሰውነቱን ገና እየፈለገ ነው ብሎ የጻፈው ሰው ሰው ዘቅዝቀው የገደሉ ሰዎች ሰዎች አይደሉም። አውሬ አምሳያውን ዘቅዝቆ አይገልም። በወለጋ በመተከል በማይካድራ በሁመራ ሰዎችን ንጹሐን የገደሉና የጨፈጨፉ ሰዎች ሰው ናቸው ወይ? እንኳን አይደለም ሰው አውሬ ለመባል አውሬ አምሳያውን ይሄን አያደርግም። ስለዚህ ሰው ነኝ ያለው እኮ ሰው አቶ ነው። ዲዮጋን በትልቅ ጠራራ ፀሐይ ላይ ፋኖስ አብርቶ የሄደው እኮ ሰው ፍለጋ ነው። ፀሐዩ አላሳየው ብላ ፋኖስ ስለ ሳታየር አታውቁም። ስለዚህ ኦባንግ ሜቶ ሰው ነኝ ሲል ሰው ነኝ ሲል ይሄ ጥቁር ወርቅ ሰው አቶ ነው እኮ እና ሰውነቱን ይጠራጠራሉ ብለው ለማሾፍ ይፈልጋሉ የግሮሰሪ ፖለቲከኞች፣ የጠላ ቤት ፖለቲከኞች የጠጅ ቤት ፖለቲከኞች ደግነቱ ሶስቱንም አልጠጣም። እና እነዚህ ሰዎች ሰው ነኝ ለምን እንዳለ ታውቃላቸው። ባንክ ሰው አጣ። ሰው መኪና ውስጥ የሚያቃጥል ጥፍር የሚነቅል ወንድ ከወንድ ጋር የሚገናኝ ቺምፓንዚና ጉሬላ ወደ ሰው በጣም የሚቀርቡ ዝርያዎች ናቸው። ወንድ ወንድ ላይ አይወጣም፣ ሴት ሴት ላይ አትወጣም። ስለዚህ ሰው ፈለገና አጣ። ስላጣ ሰው ነኝ አለ። አንተ ግን ሰውነቱን ይጠራጠራል ወይ? አየኮ ሰው ያልሆኑ ሰዎች ሰው ናቸው እንደ ማይካድራ ሰው ያረዱት መከላከያ ሰራዊቱን አብሮ የበላውን ትምህርት ቤት የሰራላቸውን ያረሰውን ያጨደውን የጎለጎለውን ያረመውን የወቃውን የከመረውን ያስገባውን ትምህርት ቤት የሰራውን መከላከያ ያገደሉ ሰዎች ሰው ናቸው እንዴ? ሰው የሚለውን criteria ያሟላል። በዚህ እኮ ነው የግድያ ህግ በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዙ ሀገሮች ተግባራዊ የሚሆነው ሰው ስላልሆኑ በዚህ ምድር ላይ እንደ ሰው መኖር ስለሌለባቸው እንደ ሳዳም ሁሴን ሲጥ ማለት ስላለባቸው እኮ ነው። ሰው ስላልሆኑ እኮ ነው የሚወገዱት። የሰውን quality ስላልያዙ ነው። ስለዚህ ሰው ነኝ ሲል አይግረም። እንስሳ ሆነ ሲያገኝ ነው እሱ ሰው ነኝ ያለው። ከእንስሳ አንሰ፣ ከአራዊት አንሰ። እንስሳ የቤት እንስሳት አሉ፣ ለሰው ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጡ የሰውን ሸክም የሚያቃልሉ። እንደናንተ እኮ ሸክም የሚጨምሩ አይደሉም፣ የችግር ምንጮች አይደሉም። ስለዚህ ኦባንግ ሜቶ ሰው ነኝ ያለውን ርዕስ ራሱን እስኪ ብመጣበት ራሱ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም በነገራችን ላይ ዛሬ ያው እንዳያችሁት አሁን 554 ሰው ነው ላይቭ ያለው ከ210 ሺህ ተከታይ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ነው። እንግዲህ ምናልባት አቀራረቤ ጥሩ አልሆነም ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ጥሩ ወደሆኑ ገጾች እንድትሄዱ በዚህ አጋጣሚ እጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ